ちょっとちょっとどういうことよこれは久々に織田軍の勢力を確認してみたら全然勢力拡大できてないじゃないこんな調子じゃいつまでたっても天下統一できないわあんたね織田軍の家臣たるもの私のことを知らない人間にも存在を広めていくのが使命ってもんじゃないの、ああんまりあんたに怒りをぶつけてもしょうがないからここら辺にしておくわでね 今日は織田軍の勢力拡大に効きそうな企画をこの私が寝る間を惜しんで考えてきたわよおかげでよろしく眠れなかったわこの天才的頭脳と発想力を持ち合わせた私に任せれば織田軍100万人突破も余裕よ企画その1たくさんの VTuber とコラボするこれは大事ね私って他の VTuber さんすっごく好きだし VTuber 業界全体を盛り上がれば織田軍の勢力も拡大していくと思うわ 画その2お料理動画に挑戦これは私の完全なる戦略よなぜなら今の織田軍は大部分が男性で構成されているのここに女性の好きな料理系動画を配信すれば今日の女性たちもイチコロでしょうねまずは私の好きなみたらし団子の作り方から叩き込んでいく予定よこれは勝つるわ企画その3渋谷ハチ公前で呼び込みハチ公前に私が降り立ったらもう大騒動不可避よおにぎりはしょいおにぎり いわっしょいするなら今のうちおにいにまちょいおにいにまちょい群衆が次々に YouTube を開いて大田区へ加入していく未来が見えるわ最後にこれらの企画を遂行しても小田軍が増えなかった時に使うとっておきの策を紹介するわこれは最終兵器級だからあんまり教えたくなかったけど企画その4世のリア充を制圧する ぐリア充めがけてランチャーをぶっ放すの織田軍の全兵力でかかればリア充たちも恐れおらないて織田軍のチャンネル登録ボタンを押さざるを得ないでしょうね群衆が次々に YouTube を開いて織田軍へ加入していく未来が見えるわってことで早速ぶち飛ばしていくぜ